ئەو ماوەیە کۆمەڵێکی زۆر لە خەڵک پرسیار دەکەن کە چ ڤی پی ئێنێک باشە بۆ ئەوەی کە بتوان بەکاری بهێنن بە فری من لەم ڤیدیۆدا ڤی پی ئێنێکتان پێ دەناسێن بە ناوی تانێڵ بیر یان تونێڵ بیر یەکێکە لە ڤی پی ئێنەکان کە بڕێکی باشی گێگابایتت دەداتێ بە فری و لە هەمان کاتیشدا ئەتوانی ئیکستێندی کەیتەوە و مانگانەش گێگابایتەکەت بۆ تازە ئەکاتەوە و یەکێکە لە ڤی پی ئێنە باشەکان کە خۆم چەندەها جار بەکارمێناوە ئێوەش دەتوانن تاقی بکەنەوە بۆ هەردوو سیستەمی ئەندرۆید و iOS وە ئێستا چینە ناو کۆمپیوتەرەکەمان و دەست بە ئینستۆڵ کردنی دەکەین لە نێو کۆمپیوتەردا و کە چۆن بەکاردێ. خۆشەویستان بۆ ئەوەی ڤی پی ئێنەکە داونڵۆد بکەین ئەچین لە ئاسایی گوگڵ ئەکەینەوە هەر لە گوگڵ ئەنوسی تونێل بیر ئەمان نووسین یەکەم وێب سایت ئەکەینەوە پاشان پێویستە کاکە داونلۆد بوو ئەچی ئەکاونتێک بۆ خۆتەکەیتەوە تاوە داونلۆد دەبێ بام شتێکتان پێ بڵێم ئەمە یوتیوبە بەشێکی گشتی هەمومان یوتیوب بەکارهێن بۆ نامە چەناڵەکەی منە زۆربمان لێرەدا پلاگینێکمان هەیە بە ناوی ئاد بلۆک بە تایبەت ئەگەر لە کۆمپیوتەر کرد بێتمانەوە هەر بۆ من نا ئەو یوتیوبەرەی کە تۆ سەیری ئەکەی و ناتوانی دۆنەیت بکەی ئەتەوێت سەپۆرتی ئەو یوتیوبەرە بکەی ئا، تەنها ئەوە ئەوە بکە ئاد بڵۆکەکەت لەسەر ئا، ڤیدیۆکانی ئەو لەسەر چەناڵەکەی ئەو چاڵاک مەکە ڕاستەوخۆ ئەڵوەیس داگری بۆ نمونە ڕاستەخۆ لێرەدا تازا بێتەوە بۆ ئەوەی ڕێکلامەکانی ئەو کەسە ببینی و وە سەپۆرتی بکەی جا مەبەستم لۆیە کە ئەگەر بینەری هەر یوتیوبەرێکی چ گەیمینگە چ بوارێکی تەکنەلۆژی هەر یەکێک لەمانەیە ئەوە ئەدبلۆکەکەت ئۆف کە چونکە یوتیوبەری کورد یەکێکە لەو یوتیوبەرانەی یوتیوبەری عراقی یان بڵین یەکێکن لەو یوتیوبەرانەی کە قازانجێکی زۆر زۆر کەم لە ڕێگەی یوتیوبەوە ئەکەن بە تایبەتی یوتیوبەرە تازەکان کە قازانجێکی زۆر زۆر کەمەکەن کە زۆرجار ناچاری ئەوە بن کە واز بێن لە یوتیوبەکان بۆیە ئەمە وەکو ڕای شخصی خۆم وەکو پێشنیارێک بۆ ئێوە ئەم کارە ئەنجام بدەن بۆ من میکەن هیچ کێشەم نییە بەڵام سپۆرتی یوتیوبەرەکانی تر بکەن کە تەنها داهاتیان لەسەر یوتیوب و کە هیچ داهاتێکی تریان نییە بۆیە تکا دەکەم کە سپۆرتیان بکەن. ئەوەیە کە من ئێستا لینکێک کە لە کۆتای ئەم ڤیدیۆ لینکێکتان بۆ دانێم ئا، لە ڕێگەی ئەم لینکەوە بیکەنەوە کە گێگای فری وەردەگرن لە ڕێگایەوە ئەکاونتیشە دروستکەن ئێستا من ئا، ئیمێڵەکەی خۆم ئەکەمەوە بۆ پێیکە من ئەکاونتم هەیە ئا، هەر کەسێک کە نییە تێتوانی کریت فری ئەکاونتدا بگرێ بۆی ئەکاونتێک دروست کە ئێستا من ئەکاونتەکەی خۆم ئەکەم بە شێوەیەکی یاسایی لۆگین داگرم ئا، پاشان لێرە داڵێ کۆنێکتویتی هەندێک شتێکە باسیەکە ئێستا تەواو بوو کردمانەوە تا لێرە ئاڵێت و ئەومەڕی پاشان چیەکەین بۆ تەو ئەو وڵاتانێکە هەیەی وڵاتێک دیاری دەکەین بۆ نمونە من حەزەکەم بیکەم بە بەریتانیا بەریتانی هەڵبژێری کاڵمەمژارد ئۆنیەکەی ئەگەر نا ئەتوانی خێراترین دابگری بۆی زۆر کار نکات سەر کۆمپیوتەرەکە ئەسەر ئینتەرنەکەکە وە بیرتان نەچێ لینکی تەنەر بیر لە دیسکریپشنە ویددیو دانێ مەتوان ڕاستی خۆ دایگرن و ئەکاونت دروستکەن و بەکاری بێنن بەهیوام سوودتان لەم ڤیپیێنە وەرگرتبێ و ئەگەر دەتانەوێ بەردەوام ئەپلیکەیشن و پڕۆگرامی تازە زیاتر بە ئێوە بناسێنین لە کۆمێنتی ڤیدیۆکەدا پێمان بڵێن بۆ ئەوەی ئێمە بزانین کە ئێوەش حەزتان لەو بوارەیە وە زیاتر بابەتی زیاتری لەسەر دروست کەین بەهیوام ئەم ڤیدیۆ سوودی هەبێ بۆتان تا ڤیدیۆکتر خواتان لەگەڵ هەر شاد بن